يا أهيا me من ثانية السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة والحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد Para pemirsa, para mitra pengajian Banjung Kiron yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang langsung maupun yang melalui aplikasi Indovivity Banjung Kiron atau dan terus Banjung Kiron atau Gerbang Salam juga yang melalui IMO Banjung Kiron atau yang melalui 2 meter band 14103 atau yang melalui RPU 14 803 Mitra Forsil juga RPU 814 Porsapa RPU Berada Indah 393 atau juga RPO lainnya yang sangat kami muliakan juga yang melalui radio-radio FM, Al-Kairu FM, Al-Kairu 1 maupun Al-Kairu 2, juga yang melalui Permata FM, Dabud FM, Banyugir FM, juga FM-FM yang lain, atau yang melalui loudspeaker-loudspeaker, yang melalui sound-sound system, yang melalui sound-sound aktif, speaker-speaker aktif, yang melalui konferensi telepon, juga yang melalui media-media lainnya, yang sangat kami muliakan, khususnya para ulama, para masyayikh, para kiai, asatid, para tokoh, para sepoh, Langkong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 kuli saja para orang saya tahu sul kalau bantuan kuli saja orang saya baik fokus dan pekan kuli saja dan setuju umat Islam laki maupun bini khususnya pemirsa pengajian Banyu Gideon Siampun lah tinggal punya Jika ditebu Asmin Kampung Batu Ceren Tengah Desa Praga Endeje Siampun lah tinggal punya lepas hari Senin tanggal 12 Rabi Ustani 1414 Hijriah Cukan Ahmad Pak alias Pak Sutawi Kampung Batu Ceren Barat, Desa Perangka Endeje, yang pula tinggal tunyah lepas malam Senin tanggal 6 lekor bulan Rabiul Thani 1444 Hijriah matter sudah jenis sepuluh tu satu sana pada era benda belakang kau pernah selamat dari seksan Allah tu tering ahli surat istiqomah malam makar kengi ridan Allah. Almatar kengi ngah. pengampunan kalam fa'an serang belas kasih sayang Ipan Allah mendapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan, ma'unah, inayah, kifayah, ni'ayah, wikayah, himayah Ipan Allah subhanahu wa ta'ala. Hormat terkengingan. barokah barokah pon pengajian barokahna kepusan geng barokahna para ulama barokahna para aulia barokahna para syuhada barokahna para solihin barokahna para guru para bangsa ada ala barokahna ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya pernah tambah barokah umur barokah ilmu nah barokah harta nah barokah rezeki nah barokah aban barokah anak foto nah barokah keluarga nah barokah santri nah barokah jamaah nah barokah jamiah nah Karena barokah perjuangan, lah, barokah pengorbanan, lah, barokah kasab, lah, barokah usaha. Karena tam eh, tambahin taufik sa hidayah ipon Allah subhanahu wa ta'ala titilan jalan ipon betatuna Allah Sementara kerana kecemburan-kecemburan, eh, kerana kekompiran-kekompiran, kepungan-kepungan, kebahagiaan-kebahagiaan dunia akhirat. Kebayalan kesusahan, kesusahan, kesempakan, kesempakan, keserbegan, keserbegan, keselekuan, keselekuan. Kesempakan. Malamah tak dapat majar watang kalau bantu empang kalau tak putuh kangkui awatang. Bantu dia lebih berjalan bawa tang bawa tang. Muka muka yang pernah jumpa rezeki ada rezeki sehalal dan barokah. Muka muka yang pernah husnul khatimah. Yang pernah lancang umur rumah tak Allah benda kena bina Allah. Lancang umur rumah menjunjung tinggi akhaman Allah. Yang pernah sehat, baris selamat, aman, dijajokan dari musibah, daripada dari bencana, dari melapetaka. Selamat dari petanah-petanah. Selamat dari kedua lima nasi dua lima orang yang setinggi. Itu lep orang setelah dari pelanjalan selanya lah dari agang guna saya ganggu. selamat dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan. Selamat dari kehilin ate, kotor ate, petang ate, kering ate, kering ate, lopan ate, maten ate. Bermata daripada yang kuat iman, kuat Islam bisa memperjuangkan agama Allah di di dalam pada dalam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nerusaki perjuangan-perjuangan ini pun para ulama dan malaman tertutia sahabat pun dan tertutia lena kuat Islam mandang Islam, cacin Islam, berumat Islam. Permata tambahan ilmu masih banyak, ilmu masih manfaat, ilmu masih barokah yang parang kata kehajat kelaban gempang tercapai cita-cita nah pada sukses usaha nah pada terkabul pernyonan pernyonan nah ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihat wa ala niyatil qabul wa tamami kulli sul wa naili kulli ma'mul ya qisidina rasul sallallahu alaihi wasallam wa lahumul fatihah الفاتحة الفاتحة Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Kiraun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ada sareng atau pada keajunan depan Allah Subhanahu wa taala. Ada sekastah atas kelakuan-kelakuan se keliru. Jadi mulah kita pangrasa banyak kesalahan dek orang sepo tak hormat orang sepo tak macemper tak mabunga dek orang sepo sampai orang sepo artikel tunya apa kita oleh males sesampurna sesuai kalaban. jasa kapal kusan epon orang sepo dek abe. Kita juga nyun sepora ben arsa kasta ben juga cerdik dek budi. Tak nyakit nak boleh dek orang sepo. Orang sepo kat dito bisa sakit walaupun apa dek pada kau Tapi orang panikah mana biar buat cuba ke orang lain ni ke pompo ban saya cuba ke ban ni ke ban lo pakai eh lo ke lo ban orang tuan jadi malah tak sampai dapat kering tuan cuba orang lain panikah kita kau tu berbuat baik dan orang lain juga kita juga rasa kasta bencerah bin Ambuh dari orang silatul rahim orang ngaku deka level banyak semekek deka pele ada kastah benda budi taklah lama boleh gara-gara abak panika kotor ateh silatul orang dia kata tentang kecukan banyak kesalahan-kesalahan. kata tentang kecukan banyak kelopotan-kelopotan baik dari tengkap pola atau dari penta, dari abesan, dari keedingan dan semacam kita cukan kastah banyak cerdak budak kita jadi kelakuan-kelakuan senyakin kering lain tanpa hak juga dari lecek ke orang lain rasa kastah bencerah da budi da budaki ta'liba arasanan kecuban orang lain tak tungat tuna orang lain tak nas mana sana orang lain tak tengkiah, tak iriah, tak nengonekah, tak sombongah. Mana biar ni kelen tak langsung hilang biasa kini. Bentar tak kora benda. Apa tak mak tam ada ketunya. Apa niat kastah berniat cerita tulul amal boleh tak lancang ah, depan tak apa rasa ah, oh dia abit dan yang itunya selama kan mungkin kita apa ni kebanyak sekorang nisar dah ke orang-orang fakir dah ke orang-orang miskin dah ke orang-orang janda dah ke orang-orang yatim mungkin kita cukan laki terlalu lebur tak kabur leburan tunya. Maka kita topet anak kastah bencerdak budiakit. Abak mungkin tak sabar ketika pada pelai, pada bencana malapetaka. Mungkin ecapok eh, musibah, kita panika mungkin tak sabar. Maka kita niat kastah niat atau betah. Dan budiakit niat cerah. Cerah. Taala gua boleh. Ongkun kita panik niat panik apa kuat. Sehingga topet kita panika. Etere eh, masereng ajunan pun Allah Subhanahu wa taala. Belai bencana malapetaka saya dapat ada adakan manusia panika dan kata kan kerana kecintaan ipun Allah ada kekabulan Olana ma'alako oh, alakotu sama lolo akhir pasaran ipa dengan gempa ipa dengan gempa hati saya terjadi tak nengi berak berat Pas ingat Allah, Allah, Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ingat Allah. Munda Ibrahim lain tu. Aku aju dia melol. Lakau aju dia. Nak kanak, nak kanak. sekitar oning dak tahu ko majudi ani ha, kadang-kadang bai de tengen orang suruh ajudi Apa dia pun berada boneka-boneka apa ke makin. Dia prakteknya dia pun judi. Mula-mula kena kanak, ampun dah biasa aki ketika itu jantuan ke jan mato. Kecanduan dah tidak ke judi. Jadi mula-mula kanak, anak kita apa ni kata orang salam taki patakok ke judi pelebur ke akhirat saya tak lebur dek kesenangan kesenangan dunia meloloh tapi selebur dek ke kesenangan akhirat melebihin senang dek ke dunia ajarin mulai ngi ke ni nak kanak panik ngas teteh dari barang-barang haram dari barang-barang syubhat Jadi benda Allah Ta'ala kadang-kadang yang beri info ini kan kerana panggilan isyara Allah. Sehingga orang yang panik apa bisa ingat Allah. Oh, mana bagus. Wah, tak kerja icor. Kerja bawa lentun, kurang icor. Tapi hak mana? Orang yang paling ingat ke Allah. Allah. Dia ingat ke Allah Ta'ala sekalian. Pada kata kena Poropen Roman si kujur ke ni. Berarti berarti dengan Isra Allah. Dan kadang yang jad bentuna Allah. Dalam Dan jad panika bentuna Allah ketika orang panika Ibrahim belai Ibrahim bencana malapetaka patak rida adanya ada jan sara romandad ah, benar cal jalan log an gapi dan berenya rosat adanya ah, rosat sekali papakel tak rido tak sabar nyatipin kebedaan Tetapi ni apa ngerasa rasa aban zahata. Anika tandana orang ni ke jen king ipa palang atunya akhirat. Atunya la rogi dan akhirat de kiki seks aboleh. Tak rido, tak sabar. Allah Ta'ala dan orang ni kaya beriin kenikmatan tak gelem asokor ke Allah. Tak gelem ingat ke Allah. Ingat ke main nama lolo. Ingat ke game melolo. Tak ingat ke Allah. Begitu ia beriin belai tak sabar. Biar Allah Ta'ala suruh nyari pengiran lain lah. Mengatur tibi. Tak pengiran gangkok. Panjang ke. Dari benda tang langit ni. Allah Ta'ala malam yashkur ala na'ma'i walam yasbir ala bala'i wal yatlub rabban siwa'i wal yakhruj min tahti sama'i Siapa sebab orang yang beriin kenikmatan tak kena masyarakat. Beri bencana, beri pelih, beri musibah, tak sabar. Ini ada pengiran lain. Mena pangeran dengan kok? ya jadi aturan sengkok yang ajar kau tu terima. Mun tak anda ke aturan sengkok, ni ada pangeran lain. Banyak ke dari beban langit ni? Langit yang kau pun pangeran. Bumi kau pun pangeran, nyengke. Mun tak anda nyengke, ya kau tu anda. Keaturan Allah, ke keputusan ya pun Allah. Asyukur atas kenikmatan sabar atas musibah. Dan kadang bila Allah Ta'ala berikan musibah pelaikan itu sebagai balasan dari kecubaan-kecubaan. Dari itu satu sana. Mulai kini itu pun lah. Eh, paringin. Balasan tidak ada. Kami meringankan dan akhirat. Sebab setiap perilaku umat manusia ini kepekal berdebelis nak kapi neneng akhirat dan kadang mulai kita itu mayyamal su'an Ya Sebut Allah Subhanahu Wa Taala neneng surat An-Nisa ayat seratus telolekor. siapa sapa orang yang singa lakukan tidak kecubaan, dia maka eh, Iban, nisman Allah. Bada bila sini. Anika ayat panika lebih fokus bagi umat manusia. Kita bang bantunya bangsa esen. Anjing Nabi kan, kento ketika etoronen ayat ki kurbanika. Ini kepasanan micil intadak kepada sahabat qad unzilat alayya ayatun hiya khairun li ummati min ad-dunya wa ma fiha para sahabat are sengko etoron in setong ayat ayat jir lebih fokus de ka umat sengko ete pembantunya ban esenatunya are ayat may ya'mal su'an yujzabe siapa seorang yang sengalakunin kecubaan yujzabe maka balas orang yang jadi kelaban kecubaan. Kalau kau cuba, eh, bersin kecubaan. Orang yang pernikah, seteng kadang, eh, paringin musibah pernikah, kengkun yang kata dah cetak. eh pada pada kata orang-orang si fokus-fokus. Sebab orang banika tak bisa pun pok dek kata cerita al-akhir orang si fokus-fokus kecuali kalau ben sabar atas musibah atas keberaan-keberaan atas palanya lana orang lain, gangguan orang lain tinggalah sabar urun nikah jepo dek kederajat epon al akhyar innal abdalla yudriku manzilat al akhyar illa bisabri ala syiddati wal adha orang panik tak bekal jepo dek kederajat epon al akhyar orang-orang sepekus-pekus kelompok orang-orang semul jemul je kecuali kelaban sabar ber atas keberan, kemasyarakatan dan pelanyalan orang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala makon dak kaju nak pon kanjing Nabi. So pada sabar akat ya sabar ulul azmi. Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Bakun netepen dek ke akaman. Oning cek panikan dari pangeran. Cek panikan merupakan keputusan. Takdir. Kodok dan kodar. Dari ajunan ikhwan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang panikan. Eh, musibah ketipan apa? tak ngurangin punten keyakinan dek keajunan epon Allah. Walaupun ketika apa kabar dek, eh, kita tetap berpegang teguh dek agama. Dek remeh turut agama ketika seko dia kita pok musibah. Sebagaimana kita juga tidak boleh lupa ketika eparingin kenikmatan ben Allah Ta'ala. Dek remeh sikap sengkok mona agama ketika beri nikmat ben Allah. Kau ke tempat ngapung eh, apa? Ingat ke Allah. Sehingga deki yang dalam kabut dan sesah. Apa karen saya nolong nak apa? Ingat ke Allah Ta'ala saya nolong nak apa? Yang eh, dalam kabut kaya. Ingat ke Allah Ta'ala. Maka ku laku umpama di depan laib. Biar Allah Ta'ala apa ni? Kau perkali tolongin. Allah Ta'ala ingat ke aku yang nolongin. Benda ingat ke Allah Ta'ala, kun depan melarat melun. Kun depan ni capok musibah-musibah melun. Antisipasi keangkui kita apa ni kanya selamat dek kajunan epon Allah apa banyak tabarruk dek ke orang-orang soleh. Tabarruk dek ke orang-orang saya kesenengin Allah rasa. Mohon pada orang-orang fokus, orang-orang sesoleh, orang-orang sesenang ke Allah, yang senang dengan Allah, orang sedih dekat Allah, saya kena dengan Allah. Orang seperti wali-wali nak Allah, kakak saya, kakak saya nak Allah. Kita tabarruk, kangkui, nolak. Dekat bentuk Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa likah orang-orang sekus fokus fokus fokus orang yang soleh soleh ni kerja sampai senang dekat ke kemaksiatan sebab tak kalau soleh mon lebur dekat ke kemaksiatan ni ke seks Allah taala Dekat orang bani kampuan lah orang fasik. Tapi senang dekat orang-orang sepekus. Kencang along kolongan. Intaran dekat orang-orang fokus. Kencang atau beruk dekat orang-orang soleh. Selamat. Untung mulje. Tabarruk kalamban. Orang soleh kalamban. Adabis ke orang soleh. Atau kalamban. Afatihah ke orang-orang soleh. Atau apa? Terkata langsung. Nabi Imam Syafi'i kat itu. Tabarruk dek orang soleh sampai ke angkuy. Angkuy orang soleh. Imam Ahmad bin Hanbal. Angkuy gamisah Imam Ahmad bin Hanbal. Ini kepada Imam Syafi'i. Ejiyo. Ejiyo. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal ini kesantren. Santren Imam Syafi'i. Tapi orang apa ini ke warok. Orang apa ini ke alim. Imam Syafi'i tak berduk. Kalabit. Bekas santrena ah. dadi gamis beliau kento ye, eh. siampun le paring aki goreng nek e cium cium esa be kesojan di budi na amit goreng se e eh, paringin panikah mbian nikah kan e paringin Imam Ahmad bin Hambal lagi, kula teru atau berduk iki kula teru ah. ngampung aing teru ngampung aing jubah nikah gamis nikah Bigulay serem na aing gamis nikah e serem na aing Ikke ala aing, e pantut aing. Pas e peras, e sabin aing, peras, jubah panikah. Pai e sabak ke lemputol. Fakana kullu man maridu min ashabi, yurusilahu syai'an min tilkal husala. Maka setiap beda orang songkan, dari kanca-kancana, Imam Ash-Syafi'i ia tren cok becok na panik. ia tren cok becok na aing ni. Eh cok becok na gamis. Seti aing cok becok na kaksa eh kiremaki tak koreng sesongkan. Fidha masahabihi jasadahu ufya mimma rodhi liwakti. Ketika ampun layo sapaki ke jasad, aing saya paringin Imam Ghazali, si Imam Ghazali panika olena. Pres-presna gamis si Imam Ahmad bin Hanbal. Beres. Orang yang saya korapin aing amin. Kalau bantah beruk, maka apa yang menjadi persoalan, yang menjadi kesulitan, bahkan setiap kesahagiaan, biiznillah. Eh, ya, paringin. Beres. Beres. Selamat. Tabarruk kalaban orang-orang sepukus. Nabi tepak pada tapangki ban orang-orang soleh. Kesempatan aja habis mun ekeran taknya keen, mun ekeran tepaknya keen kadang orang-orang soleh apa orang ada sepo tak bisa napa nyaman engki arah ha, salah sesekecek ngatik empon lah rasa resu ya cek bit abit ah, tek kuki mun eka bunga mun geran tak teti songkan pangkeling Dah tak bisa tak bisa panas salaman sofahah man sofaha aliman ah, nama sofahani saya daripada kanjeng Nabi. Orang saya asalaman ke orang soleh. Orang alim. Ada pada bangsa salaman bangsa sengko. Tapi nak ni ke kau tu adab juga kita. Kau tu tetak ramah. Pun sampai bidabit keluh sementara kita terus ngatik. Ini kan berat. Jadi paringin kursi senikah. Kuno neng jaga bismillah. Tak ada yang alatin. Nabi berde sandal, sandal orang soleh. Aneka jaga eki, jaga. Ni sampai tak tidak ben orang lain. Sabar ibu natas umpaman atingkat, kan? Berde tangga si pertama, berde tangga si kedua, berde ni tangga kedua, men tangga kedua ni kalau besar, berde ni tangga ketiga. Tak kolong-kolong lah. baru kelaban ketetian kelaban ketetian sandal kecak kebiak jadeng. ini lebih utama tempeng ben selain lebih utama tempeng ben napanya mana ben pecana, ben eh, kelampina ben semacam Apa bola nah ya puan ulama di annahuma yahmilanil juttata kullah sebab mun sandal menikah ani kese nyambi siapa tak dak keseta je napa orang soleh apa keseta je pa orang soleh ki sandal lah. And dal menirkan seni dita tapi setiap sekapi in the button. Enki so ko na ta nang kapi kan anya ma nongko ka ano ni. Ano ah, nongko ka setong. Na penyaman na sandal kidu kelaje. Nabi Imam Subki Imam Suki kat dia tu. Ada hadis ada ke Imam An-Nawawi. Jauh-jauh dari luar negeri. Ada hadis ada ke Imam An-Nawawi. Ternyata dengan pun Pak Imam Nawawi saya. Imam Nawawi saya. Tapi pas Imam Suki. Seterwa tabarruk. Terwa barokai pun Imam An-Nawawi. Periksa mana pi tempat tase biasa beliau mulang mulangi ikat tim. Eh keboleh boleh buka oh, bisa mana bisa biasa mulang. Imam Nawawi mana bi mulang tempat kak bisa. Akhir pasalan yang darin tadi. Bapa aku lur nanti. Imam Suki aku lur nanti tempat pemulangan epon Imam An Nawawi beliau sambil matabu wa fi daril hadith latiful ma'nan ila busutin laha asbu wa awi ali an amussah an amassa bi hurri wajhi makanan massahu qadamun nawawi Tidak nak yang dalam tempat kat ni, tempat pemulangan Epon Imam An-Nawawi tak ada tok. Banyak hikmah. Banyak barokah, banyak kemanfaatan. Dan kula sangat sayang dak ke tempat kak dito. Senang dak ke tempat kak dito. Senang dak ke lama-lama. Ben abdi na teronang nang nang lama-lama panik pola betul kau lepas ni kata kata tak menyentuh secara langsung dia kebetulan eh pun Imam An-Nawawi pola ni mua gula ni ke sahos bisa nyeting dek ke tempat saya seting sekarang Imam An-Nawawi mua gula ni ke terawai tinggal, dek saya pernah etid sarang padana imam An-Nawawi. Abdina teruk. Tak sedihnya. Mua menikah. Mua menikah si paling mulia. Teruk tak sedihnya dekat. Padahal Imam Nawawi tak bisa. Tapi pola ambil beda. Abu-abu. Tanah. Atau bertempat. Atau bersejada. Atau berlama. Set. Pernah etidak sarang Imam An-Nawawi. Berarti mana tabarruk? Mana Kita beruk kalau pun? si paling in, si paling mabe. Berarti kalau pun soko, soko ni kita bun bebe tempat. Dari teru abe ni ke teru tawadu. Mana apa ngerasa abe ni? Cetak di arkena apa tempeng benda ke arkena ulama, arkena kuruk. Haba pani ke bani kun saar ke pa tane kur. Tapi kun saar ke betih abu sebeda neng ipa tane kur. Bani abu jek banyak, abu sebikit Abu setepong ngaper. Sebeda neng i pa tane kur lebih mulje tempeng benabe. Orang siapa rasa macam bani ke baru, orang bani ke mulje mun gagur deki mun tak tepak kana pso nah eh. pegel dengge sesuai ben nafsu nah uh. semangat depak kebab kebab neraka abuh pegel bah gagur depak kebab surga buru boleh lebur boleh wah Aneka ha, berarti kita sepenuhnya menyerah ke guru ni. Gitu ni ke ki sebahagian ki akuru sebahagian tak akuru dah ke sebahagian ini ke berarti kurang tepat nyari guru. Kau tunjuk nyari kudu sekeraan. Orang yang menyangkal dekat kudu pernikah. La yuflih. La abad. Tak bekal untung. Secang lain Makan aku tepat-tepatnya di guru panik. Oh, dan ada kit pun tersalah. Sedek ramai saya tak nur aku buru dekit. Aku palang. Ya norok. Takaleroka. Tengok-tengok Allah. Ketika kula teruk. Mua saya paling mulia ni. Ini pertanyaan kula ni. Keteruk yang banyak tinggal. dek kekotoran, dek ke betih, dek ke abuh, seperdah. Etik ke sarang paten imam as-subiki. La'alli an amassa bi qurri wajdi makanan massahu qadamun nawawi. Mereka dari cinta dekat ke Imam An-Nawawi. Sampai kabat lebat lah. sampai ke bumi, sampai ke tempat, sampai dekat lamat. Saya pernah tersentuh. Banyak kata roh eh sedih ni. Roh eh lah. cium Pada ban orang. Secinta. Dek ke Laila. Teruk nyium lah. Dekat ketung itu. tapi orang ni jom ke ketung dia benih. ke ketung ni saya burung pula tapi ke sandi ketung amaru ala diari diari laila uqabbilu dal jidari wa dal idaro ni ke biasa dan yang ini kitab nak nahu biasa ni ke baik contoh ni wa ma hubbu diari syagafna qalbi walakin hubbu man sakana diaroh ulat beni keng pas lembur ke Roman senika. Om kuna kuna secampek lembur ke Roman ni ke beni orang Roma. Tapi om kuna lembur dek orang senang nang di dalam Roma apa ni. Sehingga guna dekat kamar Roman pas lembur sekat. Lembur dek kajunan Epon Imam An-Nawawi. Sampai lembur juga ni Adakah Abu saya pernah berhubungan dengan Imam An-Nawawi? Cinta ada ke orang bagus nikah. Termasuk kelakuan soalena ateh. Kelakuan soalena ateh cinta ada ke orang bagus dengan cinta koreng bagus abek penikah akan digerakkan ben ate ate siapun menampung kecintaan dak koreng bagus siapun apang rasa cinta dak koreng bagus nikah akan menggerakkan jasad badan kolesterol dak kebagus juga ada lembur kanjing nabi tero nih roh kanjing nabi tero dik ngodi lampana kanjing nabi tero memperjuangkan akinah misinnya kanjing nabi agama mana kanjeng Nabi. Kusta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madhabu ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb Tetapi nenek yang dalam jasad ni benda gumpalan. Menjeriah bagus bagus kapi kelakuan nah jasad munjiri rosak rosak kepi kelakuan nah jasad apa jadi sesegum pelanjiri ate, ate. Kemudian Habib Husin bin Alwi Asgaf radhiyallahu taala beliau matamu Ala inna fil baladi bid'atan إذا صلحت صلح البلد كله وإذا فسدت فسد البلد كله ألا وهي أهل البيت الطاهر Nenek Edel mana kira bernikah? Nikah pada setong keturunan. Semun nikah fokus maka negara nikah fokus kapi. Mungkin kita tak fokus rosak nikah maka nak kena rosak kakak ti saya dapat nikah ahlul bait keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkusin keluarga kanjeng Nabi hormatin keluarga baginda Nabi akan terhormat kapi orang-orang senegar mulja aki keluarga baginda Nabi orang senegar bekal mulja tak sampai didolimi mumpa sampai didolimi ahlul bait tak lain ni kebekal didolimi kapi pulak Ahlil Bait panika dan pada naban perawanan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Terus selamat kita norok perawanan Nabi Nuh. Mungkin masa Nabi Nuh. Mungkin. napa perawanan Nabi Nuh pun letak Dan bencana apa lain juga. Kamu jalan selamat panikah. Anika ahlil bait ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kapan hormati kita mendekat kita ke keluarga baginda Nabi Muhammad. Selamat. Mendekat kita dek ajunan Epon. Keluarga baginda Nabi, para Habib-Habib. Kita akan mulj. Mulj. Masya Allah. Timin. Ketika setong orang alem Tapi ini kita dem katon ke permukaan. Begitu orang alim pendeka Abela, setong Habib Apuk. Luar biasa, ilmu langsung tersebar ke seluruh dunia. Ilmu langsung tersebar ke seluruh dunia. Karena Abela orang alim. Ah, ahli bait. Abela keluarga Nabi Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung ilmu tersebar seluas-luasnya. sekelas Ustaz Abdul Somad. Ada orang unik asalnya. Ketika membela Ahlil Bait, Masya Allah luar biasa. Langsung ilmu. Jangankan dalam negeri, di luar negeri pun. Paling banyak dimanfaatkan ilmu beliau. Terus selamat kita menikah. Thank waktu hormat dan keajunan pun para ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah panika ngakungin nak foto sepekal eka polong ku laku neneng akhirat. Eh dalam Al-Quran itu berbunyi. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان alhaqna bihim dhurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai kullu mri'in bima kasaba orang-orang seiman kemudian andi anak foto secukan iman maka nak foto nak foto nak lakuk ni kapa sama sekali tak ikut orang angin plan tak ikut orang pun tak dari amal amal lah Barang sedikit pun. Aneka nampaknya pun eh dalam ayat kat dito. Eh dalam kitab sahih ala syafi syaikhain dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala ayat panikan terangaki bahawa Allah Ta'ala panikan ngangkat dak kena foto nah eh, orang mukmin. Epa eh, polong ben orang mukmin. Epa eh, polong ben pengetahuan nah. Kau fil Tahu pun nak tahu dapat nikah, nikah yang kat nikah. Epa dapat dekah terus. cengkok tak ngurangi. Dek ketera cerita. Anak pun waktu ni jadi. Tak asa kau ni tak orang ini. Dia apa pada persis. benar ben ketuan. Maka cakapan Ibn Abbas. menhuna yu'lamu anna ahla baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtami'una bihi fi darajatin wahidah. Dari ayat mana ke ketahui bahawa ahli bait nak foto dengan kanjeng Nabi ni kepekal apolong ben kanjeng Nabi dalam setong kerecet. Apolong ben kanjeng Nabi dalam setong kerecet. Masya Allah. Kita apa nikah? Ini mak nyemak saus on. Pecin. Ah, kanjeng Nabi pecin. Tak ada kotoran kanjeng Nabi. Malah eka polong cukai. Malah eka polong cukai. Innal habiba iyujanna habibu wal alimul majnun laysa bi alimi Innal habiba wa iyujanna habibu wal alimul majnun laysa laysa bi alimi Poton kanjeng Nabi tak akhir lepas kun poton kanjeng Nabi. Mungkin reng alem, mungkin lepas tak ko tak reng alem. Bada pas lepas nah potong kanjeng Nabi tidak pas lepasnya. Ibnul Arabi madhabu. Fala ta'dil bi ahlil baiti khalqa fa ahlul baiti hum ahlus siyada fa buduhum al insani khusrun haqiqiyun wa hubbuhum ibadah. Ini kata Ibn Ibn Arabi. Jadi cak penting ahli bait buat orang-orang lain. Cak penting ahli. Pala takdir bi ahlil baik khalqa. Mun keluarga baginda Nabi cak pada ki cek pentingan ki ban orang-orang lain. Fa ahlul bait hum ahlus siadah. Apa orang kusteh? Ahlil bait tadi kusteh. Ahlus siadah. Ahli nak kusteh kanjing Nabi. Tapi pada benda yang lain tak ada. Jangankan boton kanjing Nabi. Boton nak ia mangkinan kena zawas. Kita andi ilmu, kita nak kan, nak rasa. Apa dia yang jom dana? Buat santri lah kan nak. Buat tentang konsilim alam. Saya jom dana, apa kita? Kita kanak kita andi ilmu. Jadi ngurul jenis benih pola nak. Ilmu nak kasa amul dia, kita pola nak. Pola nak pengetahuan nak. Hanya putra nak ulama. Putra na Imul dia segala. ngiringnya turenda ya turenda lo orang tau ning napa kian kita ning sekolah kata beni pola na ngabasiki loran melon potran saya kan sani ini kapuoton kancing na bisa ini ka nandang tempat-tempat seselalu madengaki melolo tak gelem bambu membaci dan kena potong kanjeng nabi ini kalau kau beda ledu melolo masalah nakita ato ni Jacobay Lento. Jacobay Sababa Lento. Justru kita nyem dari kapahabay. Kapaib. Malay kita apa ni kecuka norok tampias na esalamataki. Tampias na Eka senengin Allah. Bi Allah Ta'ala nikah. Para habaib menikah lakaran. Napanyaman na. Eh? Lakal imul je'ek. Fahrul bati hum ahlus siyadah. Kasar orang yang kustai-kustai. Fabuduhumu minal insani khusrun. Membenci dia kepada habaib. Ini kehusrun adalah kerugian. Hakikiyun wa khubuhumu ibadah. Kerugian apa ni kenyata. Seperti ke? Cinta, kun cinta ni kalah ibadah. Sambil nampak. Kunan pekel kah para habaib nampak. Manfaat sobuk mencelaka engki merugi engki dunia akhirat engki cinta ibadah kenapa saya kap kapri panikah diciptakan sareng ajunan epon Allah termasuk kita kita panikah karena Rasulullah saw. pas dak remak kita ni ketak menghormati Rasulullah sama kembang kalau sejauh ki boleh benih keluarga kanjeng nabi ini keampun lah kanjeng nabi sekarang ini keampun lah kocak ini nah penyaman ini pemabuk kanjeng nabi ampun lah kocak ini pemabuk ini kanjeng nabi Kuatan kanjeng Nabi, kau kuatan penyaman perselingkuhan segala macam. Makin pun lentar kanjeng Nabi. Aduh, Ni kama Nabi ummat tibi ampala tak membela sira boleh si membela. Alhamdulillah. Jika para ulama ni kero pana arang sarang ngatasen ngatasen pada kesupaya tak terjadi boleh kero pana orang ulama nikah ngadep dekat ah, para penegak hukum yang pun supaya mengantisipasi dan mengatasi sebenarnya mengatasi, mengantisipasi saya dan budaki agar supaya tidak sampai terjadi boleh. Alamantar para ulama-ulama pejuang pernikah pada pertolongan pun Allah Subhanahu Wa Taala. Kita setak sempat kita doakan saus. Kita sempat juga mematul dan kepada dekat hukum kita doa nyon dak kaju nak depan Allah ada apa panika ku laku tin terpangki ban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak joni joni apa ni kalau ada. ketika pada potan dalam surga dihina-hina kanjing nabi dihina-hina mangkana kita ternyata tenang-tenang saus ku laku kan dipangki ban kanjing nabi reta andi tampuru seka dedeke. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Asyariful jahil nikah afdalu minal alim al Ghayr Sharif. Poton kancing Nabi bodoh. Ini keutamaan. Ini tempeng ben. Orang alim se alim. Orang alim se beni poton kanjing Nabi. Cet alim ah, kat disak beni polan ilmu. Di cet polan keturunan. Kan kadang berada poton giai, petran giai ini kan. Bodoh. Santren lah. Alim. Saya rasa nyom tanam ni pakun santren tegal alen. Ini kenyamanan. Eh? Anan kiai, nak butuh putaran kiai, butuh. Santren nak alem, saya rasa nyam dah. saya rasa dah. Muljian potan, kur, eh eki laki bensi alem. Begitupun potan kajing nabi langkong-langkong. Ini kebenikun potan kiai, benikun putaran kiai sebekal ekor polong ku laku. Terang ajunan pun Allah subhanahu wa ta'ala yang polong ban orang-orang yang polong ban kusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berku sebangga sepo ini kan bekal tetik keuntungan kena foto. Muntur anak foto pada kebukusnya, untungnya eh? ambek anak positif dia keuntungan. Maka nak Said Ibn Musayyib ni kak Asolat ah, terus, asolat ah, terus. Jadi kita tanya Aki, kenapa? Ia ya, sengkok dia, cok. Engkau kun terom mulja be'en dia, cok. Engkau terom selamat dia be'en. Engkau saya solat sendiri, be'en malah selamat, cok. Pola nah. Kebekus ni bangga sepor, cok. Bisa nyelamat Aki kena kota, cok. Ini surat Al-Kahfir kan beda, cok. Wa kana abu huma soliha. Arapa mak yatim sedua, jadi ya. Mak sampai selamat taki artana. Ben, betana. Bik Nabi Allah Khadir alaihissalatu wassalam, dia pun orang ada yang tuan lah. Orang soleh. Takut pun ada yang tuan lah soleh. Anikah bisa tetik keselamatan dia kena kotor ni. Wahufidha bisulahihi fi anfusihima wa malihima. Ini dalam kitab Al-Jawahirul Lu'iyah. Halaman seratus bedung polo. Maka yatim si dua penikah. Eh, selamat taki Allah Ta'ala kalau ben sabab Sabab kesolekna orang tua lah. Maka anak tani kepasanan selamat abad, selamat harta. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wala kita panika pada sekesokan ke kita baru pelabuhan para habaib insyaallah peti hadir pesantren Al-Bustan Penyukiri nenangi dumalam hari Kamis pagi Fadilatul Habib Abdullah Al-Habshi Al-Yamani di Yaman Sukan Al-Habib Insya Allah Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Qadir Maulid Tawilah Sukan eh, Fadilat uh, Al-Habib Haidar Al-Hamid Jember juga Insya Allah hadir Al-Habib Abu Bakar uh, eh, al Abu Bakar Man Asgaf Malang Al-Habib Sheikh Asgaf Malang Habib Alwi bin Syekh bin Al-Habib, Habib Bakar Asegab, insyaAllah juga hadir Adilatul Habib uh, Ali Zainal Abidin Darut Tauhid Al-Jufri Jufri Darut Tauhid juga insyaAllah hadir Habib Zaki Al-Hamid juga Habib Alwi Belfagi juga insyaAllah hadir Al-Habib Abdul Munim. Abdul Munim ah, Baharun. Bukan Habib-Habib selain. InsyaAllah ketika hadir menangi kemis sebekal datang dalam rangka Hataman Dalaron sekaligus keangkui haul Epon Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuri Sahib Dala'idil Khairat sehingga kungin uh, ah, apa namanya merpon adalah uh, idul khairat kita dalam ilmu selawat adalah idul khairat sarang juga hau lepon masyaih masyaih banyak biri kemuka sawas ini juga oleh pertolongan ikon Allah subhanahu wa ta'ala kita insyaAllah ini mulai kira-kira pokok berduh telah pulau istiwa insyaAllah apalah ini mulai kerana sekat dintuh dari putaran kula barang lebih nyumah dan ah. Allah wa'alaikum ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh